Genelde insan kula soldan şey diyor ya. İsteri onu şey yapıyor. Öğrendim rap yapmayı. Hadi ya. Bak rap yapacağım. Çok havalı sözle. Boş yapma Regi. Sonra saçım pembe, pembe bu yapacağım. Her yerim dövme. Aa, salaklaşma. Neyse ya. Artık geçen günlerde karanlık yine de şükrettim. Ailem kısa da ben rap yapmak için bir seçtim. Yazmak için biraz heyecan ve biraz pislik. Bu rap için düdük çaldı ve maç bitti Ben gelecek dedim beni birisi buraya hapsetti Bitmeyecek galiba bu lanet taş devrim Küçük beynim ve kalbim benim başkentim Ben bir deliyim ama aklım ve yaşım çok geçti Bence rap yazmalıyız artık zaman çok geçti Bir Saatleri saymayan yok artık regi Sanmayın boş Akıl oyunu, akıl oyunu Bir akıl oyunu Anlayan yok şampiyon rap golleri Saymayan yok artık regi Sanmayın boş Akıl oyunu, akıl oyunu Bir akıl oyunu dostum Estiririm ve mükemmel olacak gelecekte umarım Bestelerim o boka bulaşma kanka tavsiye ederim Bilmiyorsan benden ver evden uzak dur derim sana Benim sakat bunu söylerken delirdim Sen daha kötü olursun galiba eminim Şimdiden sakat kaldım Beslenme demiştim şu kızla bir parçamda daha önce seviştik Biraz bahsedelim istersen tamam Seni korkutur evet ömründen az kalan Seni sever bu şeyler ama yok olur zaman Bu böyle gidiyor sonu yok yine de devam Bu şey neden polise denetimli Çünkü herkes bu vaka eğilimli Sonu cezaevi gibi bitimli Cezamız önümdeki resimdir yok Şampiyon rap rolleri saymayan yok Artık reggae sanmayın boy İş akıl oyunu, akıl oyunu Herkes hemsi çoğunun egosu Yıkılmaz kafaya rasta yaptıkları şeylerde lafta Uslanmaz arlanmaz hele bir de safsa Kurtarım piyasa yok mu bunlardan başka Bin yıkamadı şu ana kadar herhangi bir sorun Bu gittiğim yolum gerekirse değişir sonu maddeli etkisinde kafa trilyon oğlum Diyen kişi sadece aklıyla boğuşur Hayata yeni aktif çağır Ama atamaz bir tane bile dahi bağır Çok istiyorsan tabi edelim dans Ama unutma dua eden de değil şans İnsanların hali ortada tabi bana ne Sevgilim yok ne kadar yazık aga be Egolar garip be köpeğin bile var Yine de bana ne çünkü işim acele Akıl oyunu artık yazamam